Yan, yan, yan. Mapupuno na yung memory nito. Hindi pa rin yung limit. Two-stage limit break. Hmm. Dalawang may isa pa akong set. Ulting. <laughs> First time. Lumabas agad dito kahit hindi mo tapos yung process. Easter na.